近日，社交媒体报道，印度提名授予印度陆军上尉索巴曼宁巴一枚塞纳勋章。索巴曼宁巴是印度东部的那家族人，隶属于印度陆军第十四军第三师第八十一步兵旅所属比哈尔邦步兵团第十六营。印度陆军上尉索巴曼宁巴也是在加勒万河谷雪豹行动当中第一次冲上去的印度军人。 也是印军第十六营唯一被提名获得勋章的人。这个人看起来很像是中国人，其实他不是中国人，而是印度的那家族。这是一个属于蒙古人种南亚类型，个子小，肤色黄，前额宽，长相的民族，看起来确实很像中国人，但是他是真正的印度人。印度军队的伐尤塞纳奖章，也被称为战时英勇勋章，在二零一九年曾经颁发。 给印度空军飞行员阿比南丹，在二零一九年二月，印巴空战当中，阿比南丹驾驶一架米格二十一战机，掩护苏三十战机与巴基斯坦空军发生交战，巴基斯坦空军发射一枚空空导弹将其击落，随后巴基斯坦俘虏了阿比南丹，在经过审问以后，经过谈判，很快就释放了阿比南丹，但是印度人是非常虚荣好面子的。 毕竟在宝莱坞电影里，印度军人个个都是以一当百的主，就连美军都要向印度学习。在现实当中，这么脆弱不堪，肯定是不好看啊。于是印度开始宣传，阿比南丹击落了一架巴基斯坦空军的 F-16 战机。印度亚洲国际新闻社 Oni 报道，印度宝莱坞又开始新一轮宣传吹嘘，有演员转幕后。 担任制片人的印度制片人维维克奥贝罗伊目前正在制作他的电影《巴拉科特：真实的故事》。这是一部与印度空军合拍的关于民族英雄阿比南丹中校的电影。至于什么击落 f 一六战机，只不过是掩人耳目的吹嘘，因为印度人吹得太像是真的了。为此，美军还赶快跑到巴基斯坦去检查巴基斯坦空军的 f 一六战机。 最后发现一架都没少，才发现被印度的宣传给欺骗了。虽然巴基斯坦军队还公开了被击落的阿比南丹座机的照片，照片显示该机导弹挂架上的导弹都未发射，根本不可能击落 F-16 战机。但是印度不管这些，还是继续吹捧阿比南丹，继续庆功，继续跳舞，继续唱歌，继续自我麻痹。今年二十四岁。 2018年才从军校毕业的印度陆军上尉索巴曼宁巴也是一样，丧事当喜事办。印度宝莱坞不仅拍摄了电影，还出了游戏。索巴曼宁巴也得到了一枚勇敢勋章，这就是所谓的印度式的精神胜利法吧。说起来，印度勋章有三等，第一等是伟大勇士，第二等是极限勇士，第三等就是英勇勇士。 索巴曼宁巴和阿比南丹得到的就是第三等英勇勋章，在全印度军队历次也只有一百多人获得这枚勋章，但是确实也是非常水，主要都用作精神胜利法了。